yn y wain yn pigo fyny lot o mis. Nel, ffilm asap! Helo, enw er fi di Nel, o dwi ar y cyfer eco, o dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn i helpus i plannu ac bod nhw'n tyfu'r dyfodol i fewn i coed derwen cryf. gwybod, ar un coeden oedd yna 10,000 meson. Mae bagiau siawn yn drwm iawn.